पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है तो बोले यहाँ कोई अंशुमान अंशुमान नहीं अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही रे अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना अवार्ड अंशुमान हाँ। <laughs> बोला तो दिखाएगा हाथी निकली चीटी ये माकर तो ढकिया ये चालू हो जाएगा ना थप्पड़ हो जाएगा पापड़ हो जाएगा अरे बाजू में तुम्हारे को रखा है स्वामी जी जरा अपने पीछे नजर डालो ये कमांडो बड़ा खतरनाक है